Joyeux Noël, joyeux Noël, c'est la fête des enfants. Joyeux Noël, joyeux Noël, une fois par an. Il y aura plein de jouets, des robots et des poupées. Comment sont-ils fabriqués Moi je vais vous expliquer. Ce sont des petits Chinois, payés un euro par mois toute l'année. Tout ça pour vos jouets. Hey Joyeux Noël, joyeux Noël, vous diront vos grands-parents. Joyeux Noël, joyeux Noël, à moins qu'il soit mort. Moi, cette année, j'ai deux Noëls. Waouh, t'as trop de la chance. Un Noël chez maman, un Noël chez papa. Ta maman t'offre des gros cadeaux papa t'en offre pas. Sais-tu pourquoi cette année maman est aussi sympa C'est qu'elle a pris la moitié de tout ce qu'avait papa. Hey Joyeux Noël, joyeux Noël, si ta sœur plus de cadeaux. Joyeux Noël, joyeux Noël, c'est parce que toi t'es adopté. Allez les enfants, vous avez des questions pourquoi le Père Noël il dort dehors Ce n'est pas le Père Noël, mais un monsieur tout pareil. Et sûrement qu'il ne dort pas, mais qu'il est mort de froid. Pourquoi papa il sort avec une fille de 25 ans Joyeux Noël, joyeux Noël, c'est la fête des